यानंतर सादर करीत आहोत समर्थ विरचित मारुती स्तोत्र भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुती वनारी अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना महाबळी प्राणदाता सकळा उठवी बळे सौख्यकारी दुःखहारी दूत वैष्णव गायका दीननाथा हरी रूपा सुंदरा जगदंतरा पाताल देवता हंता भव्य सिंदूर लेपना लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातना पुण्यवंता पुण्यशीला पावना परितोषका ध्वजाग्रे उचली बाहो आवेशे लोटला पुढे काळाग्नी काळ रुद्राग्नी देखता कापती भय ब्रह्मांडे मायली नेणो आवळे दंत पंगती नेत्राग्नी चालिल्या ज्वाळा भ्रुकुटी त्राठिल्या पुच्छते मुरडिले माथा किरीटी कुंडले बरी सुवर्ण कटिका सोटी घंटा किंकिणी नागरा ठकारे पर्वता ऐसा नेटका सड पातळू चपळांग पाहता मोठे महाविद्युल्लते परी कोटीच्या कोटी उड्डाणे झेपावे उत्तरेकडे मंत्राद्री सारिखा द्रोणू क्रोधे उत्पाटी लाबळे आणिला मागुती नेला आला गेला मनोगती मनासी टाकिले मागे गतीसी तुळणा नसे अणुपासोनी ब्रह्मांडा येवडा होत जातसे तयासी तुळणा कोठे मेरु मंदार धाकुटे ब्रह्मांडा भोवते वेढे वज्रपुच्छे करू शके तयासी तुलना कैची ब्रह्मांडी पाहता नसे आरक्त देखिले डोळा ग्रासिले सूर्य वाढता वाढता वाडे भेदिले शून्य मंडळा धनधान्य पशु वृद्धी पुत्र पौत्र समग्रही पावती रूप विद्यादी स्तोत्र पाठे करुनिया भूत प्रेत संबंधादी रोगव्याधी समस्तही नासती तुटती चिंता आनंदे भीमदर्शने हे धरा पंधरा श्लोकी लाभली शोभली बरी दृढदेहो निसन्देहो चन्द्रकलागुणे रामदासी अग्रगणु कपिकुलासि मण्डनू रामरूपी अन्तरात्मा दर्शने दोष नासति दर्शने दोष नासति इति श्रीरामदासकृतं सङ्कटनिरसनं मारुतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्